باللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمود حیدر اور آج بڑے اہم موضوع پہ جو آنے والے چار پانچ دن میں مزید پیک پہ جانے والا اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں جو حلقہ 133 ہے لاہور کا جہاں سے پرویز ملک جو ایم این اے تھے اور ان کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ ان کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور ان کے مقابلے پہ وہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہ ہو سکے اور منظور نہ ہو سکے یا منظور کروائے نہیں گئے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہرحال پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو اسکپ کر گیا اور ان کی جگہ پہ جو اسلم گل صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے وہ آگے وہ پہلے سے اندازہ تھا کہ ایسے ہوگا اچھا بہرحال ایک تو پی ٹی آئی کی سچویشن چونکہ بہت خراب تھی مہنگائی کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے اقدامات یا جو بھی مطلب ہم کہتے ہیں پالیسیاں ٹھیک نہیں تھی جیسے بھی تھا بہرحال پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ سامنے نہیں نہیں لائی ورنہ اگر وہ گئے تھے تو ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا بھی آ سکتا تھا لیکن شکست کے خوف سے شاید اپنا کینڈیڈیٹ نہیں لایا گیا 133 اہم حلقہ ہے جہاں پرویز ملک کی اہلیہ جو ہیں وہ اس وقت الیکشن لڑ رہی ہیں اور ان کے مقابلے پہ اسلم گل پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں جن کے ظاہر ہے کوئی بھی کسی قسم کی ورک پیپلز پارٹی کی پنجاب میں تو سرے سے ہی نہیں ہے اور وہ مطلب ایک بڑے کینڈیڈیٹ کے سامنے آئی ہیں جو بہت مضبوط حلقہ ہے اور پرویز ملک جو انتقال کے بعد ان کی اہلیہ یہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں یہ حلقہ بڑا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے یہ ٹوٹل بزنس کمیونٹی ہے یہاں پہ مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ جو ماڈل ٹاؤن لنک روڈ ہے آپ کا جوہر ٹاؤن ہے اور یہ آگے مطلب سمجھ لیں ٹاؤن شپ پورا اس میں آتا ہے جو جہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں اور مارکیٹس ہیں تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے سارا حلقہ ہے تو یہاں پہ بہت جو ہے نا ٹف مقابلہ تھا لیکن اسلم جیل جب سامنے آئے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون کو تو بالکل فری ہینڈ مل گیا کہ کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کا اور وہ بھی اتنے مضبوط کینڈیڈیٹ کا اچھا تو ابھی ہم ویڈیو کی بات کریں تو ویڈیو کا تو موسم باہر ہے کیپٹن سفر صاحب نے چند دن پہلے ہی یہ بات کر دی تھی کہ ابھی آنے والے دنوں میں بہت سی اہم ویڈیوز آنے والی ہیں تو وہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جس میں پہلے تو یہ پیپلز پارٹی پہ تو یہ الزام لگایا جا رہا تھا نون لیگ کی طرف سے کہ وہ ووٹوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں تو ویڈیو سامنے نہیں لائی گئی کہا گیا اچھا اور اس بات کے امکانات بھی موجود تھے کیونکہ پیپلز پارٹی کی ورت اس حلقے میں بالکل نہیں ہے لہٰذا پیپلز پارٹی خرید و فروخت کی طرف آ سکتی ہے لیکن نون لیگ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ مطلب ہم یہاں دیکھنے میں جو نظر آیا ہے کہ ان کے پولنگ کیمپس جو ہیں وہ بھی خاصا راشنی ہوتا ہے زیادہ ٹائم نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ انہیں انڈرسٹینڈ ہے کہ یہ بلا مقابلہ جیسے سیٹ ہے وہ ون کر لیں گے اور جو مخالف ہے اس کی ضمانت بھی جب ہو جائے گی لیکن یہاں پہ ایک پوری سٹوری میں ایک پوسٹ آیا کہ ویڈیو آ گئی نون لیگ کے کیمپ جس میں دکھایا گیا اور نون لیگ کا کیمپ دکھا کے اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ دو دو ہزار روپے دے رہے ہیں اچھا یہ ویڈیو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں آپ اگر اسے غور سے دیکھیں تو یہ ایچ ڈی کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیو ہے بالکل کلیئر اور یوں نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کہیں چھپ کے بنائی گئی ہے ویڈیو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ایون اتنے قریب سے بنائی گئی ہے کہ اس کی آواز تک واضح طور پہ سنی جا پا رہی ہے لوگوں کی اچھا اس میں ایک سین میں جو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اور ریپیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ اسے گھوڑ سے دیکھیں کہ یہ خاتون جو دو ہزار روپے ہاتھ میں پکڑ کے جا رہی ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ گزرتے ہوئے دو ہزار روپے کو ایسے اپنی انگلیوں سے اس نے الگ کیا اور ایسے کیمرے کو دکھا کے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے یہ پتہ ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور وہ ٹو تھاؤزینڈ روپیز دکھا کے تاکہ یہ جو آگے بات آنے والی تھی کہ دو دو ہزار روپے بانٹ رہے ہیں تو یہ ویڈیو ظاہر سی بات ہے فیک تھی اور جب الیکشن کمیشن کے پاس یہ گئی ہے ویڈیو تو الیکشن کمیشن نے بھی اسے فیک قرار دے دیا اور بات آگے بڑھ گئی اچھا تو اب یہ مطلب جو ہلکا اب یہ ویڈیو کا جو معاملہ ہے ہم اگر اس میں دیکھیں کہ ویڈیو تو ہوگی اب اس کی فرانزک بھی ہو سکتی ہے کہ ویڈیو کہاں سے آئی کیسے آئی اور اگر وہ جو کیمپ استعمال ہو رہا ہے وہ نون لیگ ہی کا کیمپ ہے تو نون لیگ کو تو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کب ہوا ہوا تو ہے اگر وہ کیمپ نون لیگ ہی کا ہے تو نون لیگ یہ پتہ لگا سکتی ہے یہ کیسے ہوا ہے اور جن کرداروں نے کیا ہے ان کرداروں کو سامنے لایا جا سکتا ہے اور وہ کردار سامنے آنے چاہیے اور اگر نون لیگ اس میٹر کو انتخابات سے پہلے پہلے پانچ تاریخ سے پہلے پہلے بے نقاب کر دیتی ہے اچھے انداز میں تو نون لیگ جو پہلے پوزیشن میں ہے تو اس کی پوزیشن اور زیادہ بیٹر ہو جائے گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ مطالبہ عوامی حلقوں کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کی فرانزک رپورٹ ہونی چاہیے اور یہ دیکھا جانا چاہیے جو کیمپ ہے یہ تو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے چیز کون سا کیمپ ہے اور اس میں یہ واقعی وہیں پہ بنی ہے ایسے یا عام لوگ خالی کیمپ کو دیکھ کے کچھ دیر کے لیے اندر چلے گئے انہوں نے بنائی یا نون لیگ میں سے کچھ لوگوں نے بنائی کن لوگوں نے بنائی جن لوگوں کو پیسے دیے گئے وہاں پہ ان کے چہرے بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے پبلک بہرحال یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بے شک الیکشن کمیشن نے کلیئر کر دی ہے لیکن پبلک کی ڈیمانڈ یہ کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ الزام تو مسلسل موجود ہے نون لیگ پہ کہ نون لیگ پیسے بانٹ رہی ہے تو اسے کلیئر ہونا چاہیے اچھا تو اور کیا بات کی جا سکتی اس میں ٹھیک بات کی نا اب تک میں آپ کو دیکھ اس ہاں۔ اچھا۔ میں رہا تھا کیونکہ وہ ڈیویٹ ہو رہا تھا اچھا تو ایک یہ ہو گیا نون لیگ کا کہ وہ اچھا تو اب جو کرداروں کی بات ہے کہ ویڈیوز بنانے والے جو کردار ہیں یہ کون ہے کون ہو سکتے ہیں یہ ویڈیو بنانے والے کردار ان کا سامنے آنا ضروری ہماری کچھ ویڈیوز ایسی آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم عوام کی رائے کہ ہم ان حلقوں میں جہاں پہ یہ پیسے تقسیم کرنے والا کیمپ ہے ہم اس کیمپ کا بھی دوبارہ وزٹ کرتے ہیں تو ناظرین اس حوالے سے آپ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو تواتر کے ساتھ آتا رہے کیونکہ آگے جو ہے نا پانچ تاریخ تک ہم بھرپور طریقے سے اس کی کوریج آپ کے سامنے لانے والے ہیں خدا حافظ